नवनियुक्त रुचिवर्धन मिश्र ने गाया रंगीन भरा गाना नमस्कार आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ बागिशा और आज हम आपको बताएंगे कि जहां पुलिस बल एक तरफ लोगों की सुरक्षा करता है और होली के दिन भी वे पूरे समय लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे लेकिन होली के दूसरे दिन पुलिस बल में भी काफी रंगीन भरा माहौल रहा और उन लोगों ने भी होली खेली ऐसा ही माहौल दिखा इंदौर में जब एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने होली के रंग में रंग कर एक रंगीन भरा गाना गाया देखिए इस रिपोर्ट में कि किस तरह एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र आपको रंगीन भरे गाने के साथ गीत गाते हुए नजर आएगी